नहीं देखल की कोनो गोरा कर्जदार सबके डर समय में नुका के घूमी छी भूख ले छी चार दिन से oh, no. रे तोरा मातारी के लहरी खियाओ मार ले हमरा के ला रे साले अब धक्का देबी तब भाग मीठू दौरा दो भैया भैया दाना कथी हुआ भीख मांगे चला जबी साफे न लगे छुकी लाज के लागू कोनो कर खुले भीख मांगी चीजे कहाँ चल गए खोजते खोजते दिमाग खराब हो गए बुझाए फिर ही भूल गए ही झापर खते तबे भैया दान हो हेवा दे दे चुरुक दे चुरुक आय तोक देख के हां ए पार्टनर भाई के ना है पार्टनर मारबू एक झबर तो फिर भुला देबू कथी भेली कथी भेली भूख से पेट में चूहा दौड़ी छै भूख लागल है पेट में चूहा कूदी छो हमें रुको पार्टनर हम बलेट लगी हमारा मारे के मन हौ ना ना ये सार चूहा कूदली कलाई पेट में रे ना बुझल हमरा कहे के मतलब भूख लागल रे ए भूख से तो oh, no. लागल है केना तो पानी पीले छी कि ना कुछो ना आ घर में रूम पट्टी पानी न दैया रूम पट्टी रूम पट्टी नल उल सब बंद करके घर से भगा दिल का ओ बा हम ओइने पार्टनर एगो उपाय है कथी होटल हाँ होटल बाप जिंदगी में पानी ढेवा से कहो कुछ खैले छे ए हे बुझ गली बुझ गली है उपाय अगारे तू जो जो ना आए हम छी ना निफिकिर जो संभाल ली है कि ये तू तो जो ना Oh no! ना भीतर में मैच मैच मैच खेला जाय छी बैठ स्टेडियम स्टेडियम नहीं जो हम निकल बात बात हमरो मालूम है स्टेडियम नहीं होटल खाना खाए जाय छी ता हाँ, हाँ, हाँ, गपदा सा सा सा गपदा पर रे वाटर वाटर रे सुनाच रे वाटर तोरा तोरा बाक नो करछी ओकरा वाटर न वेटर कहै छी वेटर ए वेटर कहै त त खाना में कथि कथि हो समोसा लिट्टी मिठाई गुजिया ए हले ठीक है रे सॉरी सॉरी बोल जल्दी जल्दी समोसा लिट्टी भुजिया में लौड़ा लहसुन धनिया मिर्चा का सब के जेते चीज है ना सबके दो दो प्लेट लेके फटाफट शंकर है मुंह कर जाए खाबे हम अपना पेट से कि तोरे बाप के पेट से सच्ची बोलो भाई देव ना मिठाई कोन कोन ले ले तो तोर मिठाई मनी ग्रुप तक ग्रुप तक बनी गेलो देखा ना मनी उठ के जाने दे क्या कम से कम स्टार्ट तो बेलो रस्ता वाटर वाला कम से सात जन्म को भूखा रह लिया भाई एते सामान कहाँ ले रहे छे बाप मांगी है कौन मांगी छे ते ऑर्डर कौन कइले वाह कइले है एगो वो बेंच है एगो ये बेंच है खो बेटा हिसाब तो लेबे करबो अरे हमरा तोर ना लगे नहीं लबी चुदा अरे जल्दी कितने बेले कितने बेले रे पाँच नब्बे पाँच सौ नब्बे पाँच सौ नब्बे हम्म। काट के लावा हाँ काट के लावा ना कति काट के लावा अरे एक हजार रुपया दे लियो ना पाँच सौ नब्बे हाँ, काट के हाँ, चार सौ दस लावा ना कितने प्रति एक हजार रुपया दे ले हरे होटल चलावे के हो कि ना तुरंत तू ढेवा तीर के देबे कि तोरा की मान तू ढेवा देबे कि चार 400 अभी हम फेंक देबो कह दे छु सब सामान सब फेंक लेबो तू फेंक दे फेंक दा हां फेंक दा देख जाई सीधा गर्दन उड़ा दे त ढेवा तीर के झड़ जाई से जाने ई खा ई खाली कहै छी ढेवा न दे के उठे कहै छी तो 1000 रुपया ले ले छै सुनू न दाजू ओकर देते देते हम न भूल जाए मालूम याद हवे न हम हजार रुपया दिले छी ओ पुलिस साहब कहू न हो हवलदार साहब कहू न हजार रुपया दिले छी हम हमार चार से दस रुपया मामला की हम हजार रुपया दिले छी हम ना अहाँ शान्त रहू न हम छी नै हमा फरिया लेबै हजार रुपया लाउ जल्दी कहू न ए कहू न कहियो ना कहियो हजार रुपया हमर देवे लागे हजार रुपया कब कदी होली ए ई खा लेल के ढेवा न दे रहल है कारण ई तोरे उल्टे ढवा देली छी यार ओकर हम मंगा दे छी हमर तू पहिले जल्दी जल्दी ना हम ना हमर हम दे देले छी ढेवा ओ बा ओ ना हम ढेवा दे देले पकड़ पहिले हमर ले ले ले ई मारी त ओ साइड में जाओ ना मारी छी हमरा ना होय होई साइड में जाओ ना काहे को दाई हां अब हम फरिया तो अच्छा। भी से तो कितने में रुके बताए से तू ढो तीर का जो ऐसे 90 हैं हां तो हम दे दे ढो तीर का जो ऐसे दे दे दे दे दे हां के कितने भेल एकरा पर 590 रुपया 590 रुपया ही रखो ता जल्दी रखो अहां के कितने भेल हमर 4 से 10 4 से 10 है रखो जाओ बेगल ना हाँ, बराबर हिसाब बराबर हां बराबर बराबर हां अहां हमरा मारे चल हाथ मिला ना आ देखले हम मिस्टेक हो गेल हम ईमानदार आदमी छिया आहा जैसन घर आहा कहते तो हमर खरे तीन चार ताला बना दे मारे तो लग हमरा देखू ता एकरा जैसन घर आहा बात करे लगी तो एकरा जैसन घर आहा कहू कहू एगो बियर पियाओ ना बियर हां बियर तो ना है बादाम जूस पी अब बादाम जूस एगो मधु ना ओ वाले ઈ હમણાં માર ના બરી ચાય તા હલે જો દાયો હા બાય બારા હીરો મિત્ર લખો